哟，这是一朵校花儿，校花儿快问快答。喜欢我的话，记得订阅我哦。你喝酒吗？不关我的事，反正我不喝。好啦，今天要考你关于酒的问题。最呛的酒是什么酒？八加九。 哈哈哈，加九别生气。